E a Pipo. Bom dia para toda a gente aí. O vídeo de hoje. Quero vos mostrar como abrir uma conta do Google AdSense em Moçambique ou seja qualquer país entre aí iniciar como estou vendo Vamos pegar aqui iniciar. Adiciona sua conta do Google, como eu escolhi aqui. Aqui é para adicionar site, se for do YouTube ou etc, etc, é só para adicionar o seu site. Mas eu vou deixar, vou ir aqui, ainda não tenho site e é que aproveite melhor o Google AdSense. Você tem que ir sim, quero receber ajuda personalizada e sugestões de desempenho. E não esqueça, não esqueça por aqui o país, como eu sou de Moçambique, vou começar a procurar. Aqui mano, aqui por favor, não podes passar assim mesmo sem colocar o país uma coisa muito importante. E aqui. Noção de termos e condições. Termo do serviço do Google AdSense Online. Bem-vindo ao Google AdSense. Você tem que ir sim, aceito o contato e entra a começar a usar o Google AdSense. E aí, mano? Já está. E entre em é, inserir informações. Entra aí, inserir informações. Como estão vendo aí, pessoal, é aqui. Aqui vocês vão perguntar tipo de conta. Como eu sou Sabres, Vou colocar conta pessoal, física ou jurídica. Você que vai escolher como eu é vou colocar jurídica. Exatamente. Nome de endereço ou empresa. Nome de endereço ou empresa. Sou eu. Vou colocar aqui. Vou deixar esse mesmo primeiro. Linha de endereço 1. Como estão vendo, Pemba. Mate, Sou Sobairo, CP. Como estão vendo, CP da cidade. Para CP da cidade, como é aqui em Moçambique, eu é vou diretamente em Google AdSense. Vou diretamente ao Google e pesquisa Correio de Moçambique. Correio de Moçambique. Aqui entra logo aqui códigos postais. Depois de entrando por aqui. Aqui é que vai aparecer códigos postais. Tá aqui. Como eu é em Pemba, tá aparecer aqui 13 e 200 se for de Nampula é 3 e 100 Angoshi, Beira, Munapo, Malema, Lixinga, etc, etc. Eu de Pemba. Ah, é, Vou copiar aqui. E entrar. E colar aqui, vou colar o nome da empresa, vou colocar seus Sabres e chega novamente cidade, cidade é Pemba e coloca a província Cabo ligado se for de Maputo, vais colocar Maputo, se for de Gaza, Inhambane, Manica, etc, etc. Eu sou de Cabo Delgado, vou colocar aqui Cabo ligado você também. E vou entrar aqui enviar. E depois daí tá feito. Tá aí pagamento. Já temos suas informações. E se for que vais e se for que se eu ter um, um site só vou entrar aqui se for assunto de colocar site e entro aqui e coloco o site Aí, mano, neste vídeo de hoje terminamos por aqui.